Я проходила э, три курса по звукорезонансной терапии у Виктора Петровича. Первый, второй, третий курс. И через полгода э, после обучения я э, проходила также интенсив, потому что э, те знания, которые вы получаете э, как бы на первых трех курсах, их очень много, они очень объемные допустим, прохождение интенсива спустя полгода а, помогло мне поднять свой уровень осознанности в этой практике. Для меня а, информация раскрылась еще больше, и я уверена в том, что а, практика прохождения вот этого интенсива, наработки постоянного своего потенциала, понимания он будет и в дальнейшем, потому что школа предоставляет возможность прохождения интенсива по э, очень небольшой цене, э, доступной. А, и здесь можно, э, как бы я от своего лица приношу большие благодарности, потому что э, такая возможность, она очень цена. Видно, что школа относится к своим ученикам а, очень бережно, и действительно а, ученики воспитываются. Не просто пройдите, обучитесь и вот э, дальше как хотите, а школа ведет учеников. А, и в этом большой поклон. В нашей, в нашей современности такой подход очень редок. Что касается непосредственно первых трех курсов, они являются, как для меня, базовыми базовыми, если вы хотите подойти к хилингу, потому что, допустим, понять хилинг а, без прохождения первых трех курсов э, практически невозможно. Поэтому первые три курса, они для меня явились э, таким открытием совершенно другой перспективы в том, куда, куда можно двигаться а, вместе, вместе со звуком. Практикуем дома, в семье, а для меня э, вхождение в практику звукорезонансной терапии э, определенным образом изменило стиль моей жизни, наверное, э, понимание жизни. Я могу сказать, что чаши, я с ними практикую как профессионально, стараюсь, выхожу сейчас на этот уровень. Также они являются обязательным дополнением а, в моем доме, а, как а, инструмент, который позволяет работать а, в первую очередь в семье. Вместе с чашами в мою жизнь пришли еще и такие замечательные вещи, как танка, которые невероятным образом изменили пространство моего дома, моей жизни. Это не только красиво, но это, но это еще несет в себе очень глубокий смысл. И этот смысл, он изменяет, изменяет вашу жизнь и ваше понимание а, изо дня в день. Э, поэтому, что касается практики, звук и чаши, танка, все это стало частью моей жизни, как на бытовом уровне, так и на профессиональном. Практикую я э, либо у себя в пространстве, где у меня есть такая возможность, или сейчас э, предоставлена школой э, возможность работать уже в их центре в Москве, в их пространстве, которое организовано подобающим образом. Я бы хотела выразить свои глубочайшие благодарности, без тени лести, в отношении Надежды и Виктора Сурикова, которые а, правда, проводит очень необычным, необычными дорогами, необычным путем и делают очень большую работу. Я не первый человек, который об этом говорит. Хочу поблагодарить за их стойкость духа, за то, что, несмотря ни на какие преграды и препятствия, они ведут, они держат группу, и они помогают развиваться, и они не позволяют учению распыляться. И в этом им низкий поклон. А я смогу рекомендовать а, школу людям, с которыми я общаюсь. Я буду всегда знать, что поездка и любая, любая работа, которую будут проводить эти люди, она, будет, она всегда будет на определенном уровне находиться. И в этом я уверена, потому что я сама прошла этим путем. Это мой личный опыт, это мое знание, которое у меня никто отнять не может. Это не мнение, это моя стойкая позиция. Пару слов хотела бы сказать о наборе чаш, который э, есть у меня лично в пользовании. Это набор из 14 чаш высочайшего качества. Изначально была, мною была сделана заявка на набор э, среднего уровня, но после прохождения трех курсов и понимания, как работает звук, мной ну, было принято решение приобрести мастерский набор. И, конечно, результаты работы с мастерским набором, качество чаш, которые предоставляют в мастерском наборе, нельзя сказать несравненно лучше, она просто несравненно с э, чашами, которые проще. Э, чаши среднего уровня, они также очень хорошего качества. Но так как э, у меня была возможность приобрести мастерский набор, я могу смело заявлять и утверждать, что мастерский набор не имеет сравнения. Результаты после работы с мастерским набором, они другие правда другие. Видно и ощущается, что каждая чаша, она действительно выкована руками мастера, и она несет в себе определенную уникальность и в этой уникальности определенную силу. Тот звук, который извлекается из мастерской чаши, по природе своей уникален, это я могу сказать, по своему опыту. Всем тем, кто работает со звуком, я желаю в будущем иметь возможность работать с мастерским набором.